楽しかったあの頃はだが随分遠くへ来てしまったもう引き返せないくらいなももちゃんすまないももちゃんの大切な宇宙に一人しかいない孫の命がわしのせいで奪われた食えバグラさんわしは腹がいっぱいじゃ 半分こでおお無くんさっきの話の続きじゃバグちゃんはモモちゃんがわしを選んだとばかり思ってあんなことをし始めたわしもジェッターズを結成してバグちゃんを止めようとした そしてマイティから真実を聞いた後なんとかそれを伝えようとしたがうまくいかんでの今までこうして来てしまったおやさんおやさんなんじゃバグラ様を助けてくれえこの通りだ俺の持ってる情報は全て教える だからバグナー様に今の話をしてやってくれお願いだ無理よ頼む ノルバルト内部の説明だ何か質問はあるかはいはいはいはいはいはいはいシロボン君えー、っと絵が下手すぎてわかんないですだだとうんうんとにかくいいか今度の作戦は今までとは違う美味しいとこ相手はメカートとマックスだ何をしてくるかわからねえ心してかかるんだ了解そうじゃ無理よなんだ上さん 礼やるの忘れとったなんだこれは俺はだそんなものいらねえよ誰がジェターズに入れるっちゅうた通信用じゃ絵は下手だしそそかしいしいいとこ全然ないよねうるせえなんだそういうことかなら受け取ってやる素直じゃないしね <laughs> 殴っていいかもう手遅れだけど許すわ か野郎ども俺たちはこれよりジェッターズと合同でバグラー様を救出に向かう無事にはすまねえかもしれねえ覚悟はいいかヒゲ部長こと398号お前は残れ家族は大切にしろさあ野郎ども出発だ コンテナセット OK だボンゴメインエンジン異常なしフライトコースオールグリーンよしゲートオープンコスモジェット発進 近づくと見つかるぞ迂回して小惑星群の中に隠れるどうやってシュヌルヌルヌルヌルヌルって何シュネルそこにはどうやって入るのちゃんと作戦を聞いてなかったボンゴそやこの間抜けがガングに追われたくないよなんやとこら ロボットだから大丈夫だもんそれをはよ教えんかいあおっいこれでどこから見ても隕石にしか見えないボンゴい この次はここに帰ってこれへん気がします。この先に非常口があるはずだ あれだなさあ行くわよシャウトお前は残れバーディーコスモジェッターに残って逃げ道を確保しておくんだえ <laughs> 珍しく女に優しいじゃねえかバカからかうな シャウトコスモジェッターが俺たちの最後の砦だ任せられるのはお前しかいねえわかるな無情本当ならこれは俺の仕事だお前らを巻き込んじまってすまないと思っている無情あとは頼んだぜリーダー、さあ行くぞ行け に監視カメラがあって管制室で見張られてるそこをなんとかしねえと下には降りられねえよし予定通りボンゴとガングはそっちを頼む分かったボンゴ任務重大やな、えー タンク余裕じゃんっていうかお前がえとっただけやろがいにたさあボタクリスタのありかはどこです答えなさいらんもう勘弁してくれゃ あらやっぱりゴルフの方がいいよメカドちゃんはんでくれるゆっくりそろりとひげひげひげゆっくり こっちも来ないよちっちゃ成功や管制室は抑えたボングよくやったバグラー様は牢屋に閉じ込められているはずだ案内を頼んだぞ無情任しとけいっぱいいるよ牢屋はあの向こうだ 方突っ込むぞバカだからお前はダメなんだなんだとこの野郎まあ見てろおこうやるんだなんだ無女がやろうとしたことと一緒じゃ バーマンなんでのに森があるのこれはバーチャル映像だバグラー様の趣味でなさあここからは強行突破しかないぜ頼んだぞ小僧順調だボンゴよっしゃバグラーのいる牢屋 少しやざまミサラえミサラーミサラですか今のはミサラーあドッグの声だバカ野郎シロボン急げ 行くぞですと無がッターズと一緒に侵入したですとひげひげひげ無生きていたのか私えらいことをやってしまっいますおとなし バグナー様待て部長どこですかバグナー様ほら待てバカめお前らが分かる場所にバグラーを監禁すると思うかなんだと <laughs> 愚かな無情 私がそんな間抜けなことをすると思いますか無情誰か逃げてこなかったかって見ての通りよ。 <laughs> 隠すとためにならないですってあんた私を疑うのあダメこっちは危ないわよ 봉우. 차단해. 알아? あいつら僕たちを助けてくれたボンゴく腐ったりいや僕ら生きていたとはしぶといやつめ驚いたかああ驚いたよしかもジェッターズに寝返っていたのだからねなんだと ヒゲヒゲ団の誇りをなくしてしまったようだなうるせえお前に言われたくねえそれよりバグラ様はどこださあもしかするともうこの世にはいないかもしれないぜ何マックさんまたそれか いい加減新しい技を覚えたらどうだうるさい後ろだハイパープラスマボム、えーえー、ボンバーシュート ことを無情おい無情を連れて逃げろバカ野郎ハイパープラズマボムボンバーあとちょっとのところ、う無情 潜入したボンゴなんだと僕たちを助けてくれたボンゴはよせんかいボンゴ仲間は見捨てられねえバカ野郎ありがとな無情 ますかえバカめ死に急ぎよって戻るぞ逃げろか無情 愚かなやつバカここはシュヌルバルトバグラー様と俺が気づいた俺たちの城だ無情マックス何をしているのですか無情 無常を始末しました メカド貴様だけは絶対に許さんワープ準備バーディーうるせえ無情の死を無駄にするなエネルギー充填100%だボンゴボンゴよしワープ待てバーディシュンドバルトの様子が変や、うん しかしまさかこのシュヌルバルトンまでやってくるとはですが二度目はありませんよなぜなら のセンサーにも反応がないボンゴなやて本当に消えたボンゴくそ無情すまない無情 見つけることはできなかったそして無情さあ次回はどうしてもマックスに勝てないシロボンはもっと強くなりたいと6つ目のボムスターを探しにボンバー戦に向かったのそこでシロボンを待っていたのはダイボンや親ボンたちだった第44話「ボムスターを探せ」近所の星から宇宙の果てまで参上します